Eh, eh, estamos haciendo el reto de comer ¿no? una vaina china toda rara, extraño. Aquí tu pollito kawaii, ya va. Un pollito kawaii, entonces sé, ¿Kawaii? José <laughs> Antonio. Está Miguel. que van a probar el beta. Está Anito. Ah, Háblale. Estoy drogado. Habla. Una ala. Pollo. Parece. Es que al de pollo. ¡Es bien! begin. Dale, pero saboreala. Saboreala. Siento que va a morir, bueno, si muero, chévere. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Marico, te la comiste, what the fuck. Yo no comí. Because a vision softly creeps. ¿Qué, ¿Qué opina usted al respecto? Que el pollo es chino. ¿Qué opina usted al respecto sobre ese pollo sazonado por los chinos? No me lo voy a comer. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.